Всем привет! В данном видео подробно расскажу и покажу самый простой способ, как добавить э, текст э, в анимированную картинку, либо же гифку, гиф-картинку, файл с расширением GIF. Делается это достаточно просто, для этого вам даже не придется быть гуру фотошопа и в чем-то сильно разбираться и заморачиваться. Для того, чтобы добавить текст э, в гифку, мы воспользуемся сервисом GIFNText. Text. Так, и прописываем, в принципе, в поиске Яндекса, либо Гугла, Gifon текст. Э, переходим, например, на э, верхнюю вкладочку и попадаем на сайт Gifon Text. Что же нам здесь потребуется? Сюда нам потребуется вставить URL нашей гифки. Если у нас э, есть э, URL, к примеру, мы с какого-то сайта берем гифку, либо же загрузить свою. Я выбираю загрузить свою. Э, я уже делал а, гифку, а, показал самый простой способ, как сделать а, гифку самому. Ссылочку здесь вот закреплю в описании, в описании и в подсказочках. Вот здесь вот наверху она сейчас вылезет. Можете посмотреть. Что ж, для начала загружаем. Выбираем и выбираем файл. Я выберу файл пятый у себя, не третий, третий, потому что весит 51,6 мегабайт. Это я сам делал гифку. И здесь вот есть э, пятый, я специально уменьшил его для данного видео. выбираю его. Сейчас у нас на данный момент идет загрузка. Можете наблюдать процесс загрузочки. Как только файл загрузится, мы продолжим уже работу а, с данным файлом в редакторе gifntext.com. Довольно-таки хороший онлайн-сервис по добавлению текста на анимированные картинки. И вот а, наша гифочка а, загрузилась. Можем ее здесь наблюдать. Сейчас у нас идет обработочка, анализ и все. А, здесь сразу же нам показывает, что, где, чего и как. А Мы нажимаем Next, Next, Next, Next, Next, Next. И здесь у нас, в принципе, есть а, несколько различных вариантов. Можно вставить картинку, можно воспользоваться какими-либо другими функциями. Но ну, мы же будем вставлять именно текст. Выбираем текст. А, вот он наш текст. Мы его можем передвигать. Если я нажму еще раз на кнопку текст, то нам добавится еще и третий текст. 0, 1, 2. А дорожечки с текстом вот здесь вот внизу можно удалять. В принципе, вот нам не нужен, например, этот текст. Мы его удалим. Нам не нужен этот текст. Мы его, к примеру, тоже удалим. И этот текст мы тоже удалим текст был изначально его убрать, э, к сожалению, не получится, сколько он уже имеется в гифке. Выбираем еще раз текст. Далее выбираем размер текста. Можем выбрать, к примеру, давайте возьмем 50. Размер у нас 50. Можно выбрать цвет. К примеру, выберем красный. Белый. Давайте вот такой вот белый выберем. Переходим дальше в работу текстом. А здесь можно выбрать шрифт, наклон, расположение текста, как он будет располагаться. Анимация. Здесь вот наша обводочка. Можно ее убрать. В принципе, по минимуму все сделаем. Снова нажмем на нас текст. А здесь у нас шкала времени. И можем выбрать а, время, где будет появляться наш текст. Например, давайте здесь будет появляться наш текст. И вот так вот его ограничим. отсюда до сюда. Можем воспользоваться play. То есть здесь можно зациклить нашу картиночку. Но мы ее зацикливать не будем. А, возьмем полный наш отрезок. А вот он полный наш отрезок. Взяли, обрезать мы ничего не будем. Выберем момент появления текста, двигая ползунок. Вот здесь у нас текст появится. И здесь у нас текст появится. Дальше у нас текста, как видите, не будет проигрывания. Можно на всю длину выставить наш текст. Он а у нас будет идти по всей длине. Вот этим вот ползунками выбираем момент появления и момент окончания а, текста на гифке. Далее, что нам надо сделать? Нажмем паузу. Можно в любой момент перемотать на начало. нажали паузу, и нам надо нажать Generate. Кстати, что прописывать текст-то? Кликнули и прописали. На view, например, попишем. Нажимаем Generate. Сейчас у нас идет генерация нашей гифочки. Скорость э, Э, рендеринга вашей гифки будет зависеть от скорости вашего интернета, от скорости не только интернета, но еще и от размера самой гифки. Чем э, большим весом файл вы загрузите, тем э, дольше он будет генерироваться. То же самое и с длиной видео нашей гифочки вот уже 45 процентов после того как все сгенерируется мы сможем а, скачать нашу гифку видите слово навье у нас здесь появляется по умолчанию гифка скачивается в папку загрузки мой компьютер диск c можно посмотреть здесь переходим в меню этот компьютер и здесь можно выбрать папку загрузки Генерация нашей гифочки уже практически завершена. Ссылочку, кстати, на данный сервис я гифон, гифон текст я оставлю в описании под видео. Что ж, еще чуть-чуть. Ну Вот, в принципе, и все. Сейчас у нас третий шаг закончится. Первый есть. ждем. Все показываю в реальном времени, так что вы можете видеть в реальном времени, а сколько это занимает времени. Картиночка наша веселая изначально, мы сейчас посмотрим, сколько 206 мегабайт. И в реальном времени вы можете посмотреть, сколько это заняло. Чтобы ее скачать, нам надо нажать на Download GIF. Нажали. Картиночка скачивается, как я и говорил, по умолчанию она скачается в папку загрузки на диск C. Но можно также ее вытащить из браузера. Скопируется у вас на рабочий стол. И вот она, наша картинка. Навье появилась тогда, когда мы хотели, и исчезла тогда, когда мы хотели. Вот, ну, в принципе, ничего сложного. Надеюсь, видео было полезно и информативно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.